по релігійним всім цим подіям я хотів би сказати, що е, нагадати, по-перше, що у нас е, три лаври, потужніші три лаври на території України, але всі вони е, дві були, а одну Почаївську віддали. Значить, коли, мабуть, Янукович був прем'єром. От я спеціально поїхав в Святогорську лавру. Значить, керівник її був духовником Януковича, опять таки. Е, значить, Там в церквах е, цього патріархату, як це керувалося, знаходили склади зброї, е, священники здавали значить, цим бойовикам людей, тому що право ісповіді розумієте, люди говорили, вони мали цю інформацію, здавали бойовикам і їх розстрілювали. Ніяких ілюзій, їх розстрілювали, знищували щоб було зрозуміло, що і як відбувається. Бо подивіться, що витворяє в Києві в столиці під час війни цей Павло, настоятель е, значить, е, нашої лаври найбільше і так далі. Не кажучи про те, що як вони е, під час ковіда всі там перехворіли, це там їх справа, але це приклад. Вони ж агітували всіх інших, і що вони там витворяють. І таке відношення це неприпустимо, це принципово. Уже зараз можливості по формуванню за два місяці вони можуть додати 25 батальйонних тактичних груп. І того десь 56 можливо. Є резерви на більше, є резерви на більше. У нас 54, оці 260 тисяч е, людей. Е, це 50 тисяч батальйонних тактичних груп. Тобто баш на баш е, це дуже складно. Е, відвоювати, е, наступати, я хотів би сказати, але є одно но. У них дуже потужне е, повітряно-космічні сили, де є ну, і в сухопутних ракетні комплекси. Ми от боролись з Сергієм Павловичем у нас, щоб зробити 15 років. Приходить міністр Єжель, наприклад, в Москву в Росію план Е, дві-три доби його там закручують, літаком возять по всім містам бойової слави, де він раніше служив від Сходу і по всій країні. Сім діб приїжджає від тіля, сапсан відміняють, не потрібен і все таке інше. Варіанти, як вони почнуть по всій країні, вже проводяться операції по дестабілізації ситуації внутрі нашої країни. Це антивакцинація, це гейт ну багато що для чого. Це в тому числі економіка і підвищення, можливо, комунальних виплат і так далі. Ми ж розуміємо платіжки, і можливо повідключають газ, можливо, повідключають нафту і так далі. Це чому визначається місяць чи на другий, тому що це саме буде пік загострення ситуації. І тоді, якщо саме в цей час починати бойові дії, якщо він рішиться, то ефект буде досягнути максимальний. Це зрозуміло. Це один варіант, коли так відбувається. Другий варіант це е, на напряму це протистояння е, е, зі сходу. Тут теж говорили, спираюсь на це. Паспортизація. Що це таке? Раніше рускоязичні, да? у нас рускоязичні воювали 65% в АТО. Рускоязичних було 15 рік. Розумієте? Так вони зараз не просто рускоязичні, це громадяни Росії і там довести швидким до 100 тисяч, ну і так далі. Нарощують ці можливості. Про що розмови? Вони це завжди використовують і будуть використовувати зараз. Взагалі ніяких ілюзій не повинно бути. От этот казус Белі вони завжди знайдуть привод. Як німці колись в Польщі знайшли, як радянські е, з Фінляндією війну починали, обстріляли свої батареї, а потім знайшли. Вони теж знайдуть це. Це не питання, щоб ви розуміли. Так, от е, це другий варіант е, із але є особливості, чи зможуть вони набрати таку кількість, щоб була перевага військовослужбовців в три рази. Є у них мозг? Є відповідаю. Зараз немає на поточний час всього 40, от, а в нас 56, але набрати можуть. А якщо ще застосують повітряно-космічні сили, то буде дуже непросто. Але ситуація зараз така: допомагають союзники найбільш потужні за всі 8 років.